De Galfrido et Rana. Galfridus Atenis cum Minerva studet. Galfridus amicos habet. Multos amicos habet. Et unam amicam pigram habet. Rana est amica pigra. Rana est pigra quia rana cibum volt sed non eum patet. Rana est tristis, quia cibum non habet. Galfridus est amicus bonus, et aque cibum petere debet. Atenis est collis, et in colle est acropolis. In acropole sunt multa templa. Non est cibus in acropole, et sed Gofridus nascit. Minerva templum in Acropole habet, et aque Gofridus cibum ibi in Acropole patet Gofridus cibum non videt, neque invenit. Gofridus cibum in templis patet. Neque um cibum videt, nec win venit. Galfridus est tristis. Nunc popinam in agora videt, cibus est in popina. Acropolis est in colle magno. Galfridus de Acropole ire non volt. Si cibum inveniere volt, de acropoliere debet gofridus de acropolet in agoram et agora est forum graecum in agora est stoa in graecia sol mul multum lucet et stoa est bona contra solem gofridus est in agora, sed multas tabernas et popinas videt. Cibum petit, sed quem cibum rana volt. Heo, gofridus nescit. In prima taberna, gofridus cibum petere debet, sed non est cibus. Ecce. Gofridus, salve, tabernari. Tabernarus, tabernarus, salve quid petis tu gofrinus cibum peto heo vestimenta habeo gofrinus vale in secunda taberna gofrinus cibum petere debet sed non est cibus heo gofrinus salve o tabernari tabernarius secundus. Salve, quid tetis tu? Goffridus, cibum peto. Tabernarius secundus, heo, instrumenta haveo. Goffridus, vale. Goffridus non est laetus. Cibum in duabus tabernis petit, nequin venit in tertiam tabernam it. Gofridus, salve o tabernari, tabernarius tertius, salve, quid petis tu? Gofridus, cebum peto? Tabernarius tertius, bonum aditu, quia cebum habeo. Non est taberna, est popina. Gofridus, quid est popina? tabernarius tertius. O canes! Popena est taberna, quae cibum habet. Si cibum petis, cibum in venis. Ah, nunc cibum video, elge, cibum habes, et pecuniam habeo. Tabernarius tertius, elge, cibum vis, et pecuniam volo nunc cofrilus est laetus, cimum petit et invenit et habet. Ranast ast in acropole, et haque gofridus e stoa ia redebet. Stoa non est in acropole, sed in agora. Gofridus e stoa et. Gofridus e stoa ex agorat. Gaufridus in acropolan it. Nunc rana Gaufridum cum cibo videt. Gaufridus cibum habet, quia cibum invenit. Rana est laeta. Rana. Salve, o Gaufride! Gaufridus, salve, o rana. Rana, cibum habes, laeta sum gofrilus. Scilicet cibum haveo, cibum vis, et haque cibum peta dem Rana, bonus es amicus mihi,